Alta regiak zapaldu horok Deia darra lagunari Berriro izango batzuk iren Bindar emana zirantzari Kalera, kalera, borrokalari kalera Kalera, kalera, borrokalari kalera Ire indarraren beharra diagun hau zaude? Gu oraintxe atortxun gaude. Joe, ikusiko bazen uzen bat jende dagoen hemen? Baina zer diot, badakit telebistan zuzenean ikusten ari zarela. Zu eta Euskal Herriko espetxetan zaudeten guztiak. Izugarrizko jaialdia da atortxu. Eta politena badakizu zer den? Auzolanean egiten dela. Zuk ez duzu inoiz jaialdi hau ezagutu hogeita mar urte dara matzazu etxetik kanpo, eta aietatik hogeita bat espetxean. Baina ziur nago, maitasuna eta elkartasuna urtero iritsi zaizkizula. Gaur agian, musika entzun dezakezu zure ziegatik. Iruñan zaude, hogeita bat urteran ondoren, gure etxetik inoiz baino gertuago. Aze, zama kendu dugun gainetik lehenengo aldiz Gabonak etxetik gertuago biziko dituzu aita, baina ez etxean. Ezin dugu aztu, zu eta gainontzeko euskal presoak gertuago zaudetela, baina oraindik ez zaudetela etxean. Gu hemen egongo gara, zuen eskubideen alde borrokan, gaur bezala. Gertuago zaudetelako, baina gu ere gertuago gaudelako. Azken presoa etxean egon arte ez gara geldituko da poza Bada ukagun ola goza Tristura zugu alare nahi gara gurekin, gurekin denak zuparrutik dikan potik dira herria indartzen ari da den baien dekarri behar dira presoak euskal